Minette chardonnerette, d'où viens-tu Du bois, qu'apportes-tu Des petits minous, comment sont-ils Tout gris Tout gris Tout gris Tout gris Tout gris, tout gris, tout gris, tout gris, tout gris, D'accord.